сәлеметсіздер ма қасиетті қазағым мына биліктегілер не істер екен халқымызға қандай жақсылық істер екен деп сары салынып отырған асыл қазағым айналайындар неше жыл қызметте істеген азаматтар зейнетке шыққан азаматтар ақыл естеріңізді жастарға айтыңыздар жол көрсетіңіздер қантөгіс болмасын мына сайлауда жақсы болайын деп тұр деп ойлаймын енді кім біледі әділет сайлау болсын егер әділет сайлау болмайтындай болса жастарымыз қиналып қалмасын жол көрсетіңіздер айналайындар ақылдарыңды айтыңдар біздің жастарымыз ақымақ емес жастарымыз жетілген оқыған білімді өздерін тоқтатқан халқымыздың қамын ойлайтын жастарымыз бар жастарымыз бар осы жастарды шығару керек еді ана түрмеден Нарынбайды шығару керек еді мамайды э, шығару керек еді тағы басқа азаматтар жатыр ғой жазықсыздан жазықсыз қамауда солардың бәрін шығару керек еді соларға көмектесіңіздер айналайындар ақыл естеріңді айтыңдар түрме деген бәлені білмедік баяғыда бабамызда түрме деген нәрсе жоқ еді абақты деген нәрсе жоқ еді сонда да халқымыз жақсы өмір сүріп еді енді айтарым ақылдарыңызды айтып кімді сайлау керек қандай азаматтар сайлау керек ол азаматтар қандай адамдар халықтың қамын ойлайтындар ма соның барлығын жастарға түсіндіріп айтыңыздар мен, мен әттең алматыда астанада емеспін сәлім өтен сәлімді бауырымды ә, сайлар едім президенттікке елбасына сосын ә, премьер министрге жәкішевті Э, мұхтар жәкішевті тағы басқаларын мына э, дауыс беретін едік бергізетін едім жанұямыз манан біз он төрт жанбыз бір үйде бір жанұяда бәріміз баратын едік ең кенжеміздің өзі 15 жаста енді Ә, айтарым осы азаматты сайлағандарыңыз дұрыс неге десеңіздер бұл азамат ел жұртты аралады бүкіл бір ә, он демей ақ қояйын жеті сегіз мемлекетті аралап олардың өмір сүру жағдайы қалай екен жанұялары қалай екен олардың заңдары қалай екен жер шаруашылығын қалай басқарады екен олардың дүкендері қандай екен ауыл шаруашылығы қандай екен барлығын біліп көріп мемлекетті аралап ойпырмай біздің мемлекет неге осындай екен деп ойланып көріп келген азамат неше жыл екі э, есімде есімде жоғау бір екі үш жыл президенттікке үміткер болып барды оны назарбаев жолатқан жоқ өйткені бұл азамат халықтың қамын ойлайтын халықтың жағдайын жасайтын жер шаруашылығын білетін халықтың Өмір халықтың ә, э, жанұялығын ә, э, халықтың салт санасын дәстүрін білетін адам еді сондықтан назарбаев жолатпады одан хабарымыз бар сөйтсек қазақтар күнін көре алмасын не барынша қырылсын не барынша аштық жайласын деген үмітпенен өмір сүрген екен ол э, оңбаған алла жазырым берсін жандарым алла жазырын береді әлі асықпасын сондықтан осы азамат сайланса жастарға жол көрсетер еді бұл азамат жеті жыл сегіз жыл он жыл боламын демейді бес жылдың ішінде халықты аяғына тұрғызып мемлекетімізді жастарымызға жол көрсетіп жастарымызды алып баратын мемлекетті алып баратұғын басқара алатұғын халқымызды қинамайтұғын халқымызды жетімді жылатпайтын жесірді тентіретпейтұғын адамды сайлап кететұғын азамат деп ойлаймыз өзіміз өзіміз оңтүстіктегі әжелер бізде соны ойлаймыз біздер 10-15 әжеміз 80-нен 90-ға жақындап қалған әжелеріміз біздер біздер соларды әңгімелесеміз біздерде өсек айту деген ананы жамандау мынаны жамандау деген болмайды бізде біз тек мемлекеттің қамын ойлаймыз сондай адамдар ә, әжелерміз біздер айналайындар біздің айтқанымызды сөкет көрмеңдер жандарым ә, мен шығып шығып тұрамын өзі ойымды айтам, маған ананы айт мынаны айт деп ешкім айтпайды мен 27 жыл мұғалім болып істеген адаммын заңда да істегенмін 5 жыл бес жыл э, не еді ғой анандай заседатель дейді ғой орысша бес жыл э, заңда істедім жетпісінші жылдан жетпіс бесінші жылға дейін ол кезінде сондай еді ғой э, арадан халықтан халықтан сотқа шығып отыратын еді сол туралығын туралығы еместігін ашық айдың айтатын адамдарды қоятын еді соған бес жыл істеген адаммен жаным айналайындар менің айтқанымды сіздер ұм, тыныш отырса ол осы сексенге келген кемпір араласа берді ғой демеңіздер жандарым менің айтқанымды құлақтарыңа алыңдар мен жамандыққа сіздерді қимаймын жандарым мен шөбере көріп отырған адаммын енді алла қаласа барлығы жақсы болсын еліміздің жер байлығымыз да жетеді жер байлығымыз сондай алла тағала беріп қойған жетеді жердің астынан пәлен километр тереңдіктен қазып мына назарбаев қытайға россияға жер байлығымызды аттандырып атқан екен жер байлығымызды ағызып жіберіп жатқан екен одан да хабарларыңыз бар шығар үйде отырып біздің хабарымыз бар сіздер де хабардар шығарсыздар осыны біліп тұрып қызметтен түсіп қаламын деп білместікке алып жер байлығымызды халықтың аузынан жырып беріп отырған азаматтарға құдай көрсетсін көздері көр болсын құлақтары керең болсын деп біздер соны э, тілеп отырмыз алладан тек жақсылықты ғана тілейміз жандарым айналайындар ойланып сайлаңдар э, жамандыққа бармаңдар жандарым мінекей күні ертең осы э, сайлау болайын деп тұр құдай қаласа алла қаласа небір жастарымыз арман шораев тағы басқалары бар азаматтар бар Э, қызметтес неше жыл елдің басында билікті билемесе де билікке араласқан азаматтар бар солар араласса алла қаласа сайлау әділетті өтетін шығар деп үміттенеміз айналайындар ықтият болыңдар сақ болыңдар бұлар аяйын деп тұрған жоқ бұлар әбден әбден қанішер болып алған э, жемқор ұры қары жанашырлығы жоқ төбет бір ит бір назарбаевтың өздері болып шықты ғой жандарым сақ болыңдар айналайындар сіздерден сұранатынымыз осы не барынша сақ болыңдар не барынша халықты билейтін халықтың қамын ойлайтын жетімді жылатпай жесірді тентіретпейтұғын небір жастарымыз үйсіз күйсіз жүр солардың жағдайын ойлайтұғын фабрика завод құратұғын халыққа